dia jangan lawan dengan orang Melayu ya? Oh. Sebab Melayu ni dia ada darah DNA Mediterranean. Darah kita ni adalah darah darah Bani Israel. Okey. Menurut kajian bahwasannya orang Melayu, bangsa Melayu, ya kan? Itu DNA-nya itu ada Bani Israel seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau Melayu melawan daripada Israel, melawan istilahnya Yahudi ya kan seperti itu, maka Melayu akan menang. Ya, satu bangsa satu pemuda di ya, Palestin yang Allah Sallallahu Alaihi Muhammad kata wahai pemuda Indonesia, wahai pemuda Malaysia, mailah sebab dalam hadis tersebut pertolongan untuk daripada akhir zaman akan datang daripada timur.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 Dengan adanya malam Lailatul Qadar. Allahu akbar. Oke, kali ini kita akan merasakan sebuah video guys yaitu Yahudi lawan Melayu boleh kalah Sheikh Zainul Asri. Oke okay guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, okay, di sini dari Cahaya Kesaksian Official guys. Jangan lupa di-subscribe ya guys ya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Innal habib al-mustafa Sekarang ni nak kira nak kira mana? Semua pakai nak pergi ke Palestin. Perang fisabilillah. Hebat orang Malaysia. Ala Sayyidina Muhammad Orang Malaysia ni hebat Sampai serang Godang Apa Hack FB okay. Apa ni Pish Israel so, Ala Sayyidina Muhammad Pandai pula Kawan aku tu kata apa Apa Ha, ah, koyak, koyak. Koyak. Saya tengok video video apa? budak-budak هكذا هي الاجواء معظم محافظات الوطن وبالتالي القوى الوطنيه في محافظه الخليل وكذلك mana apa faham daripada Malaysia berdepan dengan Yahudi apa fahamnya tak tahu lah yang saya faham dia sebenarnya macam ni maknanya hanya orang Melayu orang Melayu ni saja bertemu wah dengan Yahudi Palestin tu Yahudi plastik ni hang lawan dengan siapa pun dia menang. Dia jangan lawan dengan orang Melayu ya. Oh. Sebab Melayu ni dia ada darah DNA Mediterranean. Ni kajian daripada satu orang pensyarah UKM. Darah kita ni adalah darah darah Bani Israel. Okey. Menurut kajian bawasannya orang Melayu, bangsa Melayu, ya kan? Itu DNA-nya itu ada Bani Israel, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau Melayu melawan daripada Israel, melawan istilahnya Yahudi ya kan, seperti itu, maka Melayu akan menang. Israel itu boleh kalah ataupun Yahudi itu boleh kalah guys ya. Wow keren banget. Orang Melayu nih. Orang Melayu inilah yang disebut dengan the lost tribe. satu bangsa yang hilang 12 bangsa Yahudi tu kan ketika mana Nabi Allah Musa nak nyeberang laut tu ala sana Muhammad terbelah jadi 12 lorong dan saya sampai di, di, di, di Sinai tempat Allah SWT ada sana Muhammad telaga 12 telaga setiap-setiap telaga ni kepunyaan setiap bangsa 12 bangsa 12 telaga dan walaupun boleh kadang-kadang Mesir tak prihatin kesan-kesan Islam yang jaga Fir'aunnya sebagai telaga itu dah tenggelam ditutup oleh masyarakat waktu mana saya berada di lembah yang Nabi Allah Musa dengan kaum dia tu dengan Nabi Allah Harun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada seketul batu besar seketul batu ni memancarkan 12 mata yang mengikut bangsa ketika itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Nabi Allah Musa. Allah panggil ke Tursina, tinggal Nabi Allah Musa dengan kaum dia yang sampai jadi isu lembusa ini tu. 12 bangsa ni, satu bangsa hilang. Satu bangsa hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangsa bila yang disebut the lost tribe? Bangsa yang hilang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bangsa yang hilang ni menurut maklumat sejarah yang saya berbincang dengan seorang ahli sejarah bangsa ni lah yang berpindah mai ke Merbuk dia panggil piut Nabi Allah Sulaiman cucu cicit piut inilah yang mai ke Merbuk Allah SWT Sayyidina Muhammad yang bawa teknologi pembuatan besi sampai kalau kini kita ke Merbuk di sana ada sungai batu tempat pem, pem, pro, tempat memproses besi okay, ni teknologi besi wa alanna lahul hadid tu kan ayat yang berkenaan dengan Nabi Allah Daud yang Allah bagi ke, ke, ke teknologi untuk membuat besi jadi kita ni Allah SWT keturunan dia bermula, bermula daripada Yakub Nabi Allah Yakub lepas tu Nabi Allah Yakub ada anak nama Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf ni <clears throat> dia ada dua anak nama Ephraim dan Menehsa Ephraim dan Menehsa jadi Menehsa ni lah keturunan orang Melayu dititih dititih Allahumma SWT ala Zainal keturunan orang Melayu jadi sebab itu jadi boleh dikata juga bahwasannya keturunan orang Melayu ini ya kan berarti dari Nabi Yusuf alaihissalam. Allahu akbar. Yang yang yang apa ni yang he yang dok kena Yahudi ini bukan ustaz ustaz budak-budak contoh ya budak-budak kan budak-budak budak-budak muda ya kan Musa Al Muhammad apa tu hak kawan Yahudi tu oh my friend Malaysia ada tu kan dia tunjuk apa dengan mak kau belakang tu akhir lepas buat balik dengan dengan neraka lah dengan apa lah buat kan dengan tong sampah lah. jadi maknanya Allah SWT ala Sayyidina Muhammad dalam dunia ni orang Melayu boleh sampai dia panggil apa tekmak apa koyak tu Allahu Akbar faham nama makna Anilah ah, bangsa yang akan berdepan dengan Yahudi tu Allah SWT ala Muhammad. Yahudi ni mereka tu takut ni bangsa ni boleh cari, mereka cari bangsa Menesah ni di antara bangsa Menesah ni ialah Afghanistan lepas tu mereka buat isu sama Bin Laden dia lepas pergi sana nak cari bangsa Menesah ni mereka nak hapuskan Allah SWT ala Muhammad sampai-sampai rupa-rupanya bukan bangsa Islam menesak ni dua je iaitu Melayu dan juga bangsa bangsa bangsa Afghanistan bangsa Afghanistan tu bangsa apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pushtun Pushtun Pushtun Pushtun Pushtun tu bahasa Menesah hal lain bangsa Menesah ni tak Islam seperti orang Hawaii Hawaii tu bangsa Menesah juga dia macam Melayu juga kan tapi dia tak Islam jadi hak Islam ni pustu dengan Melayu ya Melayu ni Allah SWT ala sayyidina Nusantara ni Allah SWT ala sayyidina Muhammad Malaysia Indonesia Allah SWT ala sayyidina Muhammad Brunei kan di selatan Thai ini orang ini dipanggil dia gugusan gugusan kepulauan Melayu dan kita pula tak dia tak panggil benua Melayu benua ni lah satu, satu tanah satu dar daratan yang tak berpulau dia panggil benua kita ni Allah dia, dia, dia, dia kita ni Allah Subhanahu Wa Taala dia gugusan pulau-pulau Sulawesi Riau jadi dia dia berpulau-pulau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi sebab itu Yahudi sangat berhati-hati dengan bangsa Melayu. Suatu tu mana masalah khususnya Melayu ni ialah tanah Melayu kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, dulu dia ada kesultanan petani. Ada kesultanan tanah Jawa. Ada kesultanan Sulu. Baik. Jadi dihapuskan ke semua kesultanan lepas apa ni dia jajah kita tapi dia tak hapuskan kesultanan tanah Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab sebab hak ni tak boleh buat lebih kurang dia ada cara dia dia jumpa ni lah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni lah ibu menis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hak ni tak buat lebih kurang kalau kalau buat lebih kurang dia panggil apa sel dia sial lah. orang pada kata sel Allahumma salli ala sayyidina jadi sebab itu sewaktu mana dia berjaya mengkristiankan Indonesia tapi dia tak boleh buat untuk mengislamkan orang Melayu di tanah Melayu ha? dia tak boleh nak mengkristian orang Melayu di tanah Melayu Belanda berjaya mengkristiankan orang Indonesia baru ni belum dia tak PKP siapa Indonesia bila sampai di Indonesia naik teksi saya tanya driver taksi tu Tanya dia betul ya tak Kata di Indonesia satu keluarga Ada Islam ada bukan Islam Dia kata betul saya sendiri keluarga macam tu Abang saya Kristian Tapi ni tak boleh buat di tanah Melayu Belanda yang berjaya buat di Indonesia Tak berjaya buat di tanah Melayu Portugis nak buat tapi tak berjaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lepas tu pas button Malaysia pernah dijajah tanah Melayu pernah dijajah oleh Belanda Belanda main nak buat tak berjaya buat Akhirnya bila mai Inggeris orang putih masuk dalam Sayyidina Muhammad, orang putih ni dia ada cara dia. Orang Melayu tak berjaya di tak boleh mengkristiankan depa tapi boleh cara hidup depa diubah jadi cara hidup orang putih. Ha, tu orang putih boleh buat. Cakap tu. Jadi subhanallah masuk dalam Sayyidina Muhammad sebab itu, tak dihapuskan kesusahan dalam Melayu sebab hal kita berhati-hati. Sebab ni bangsa dia sendiri. Kumpul dia sendiri. Sebab itu masalah Sayyidina Muhammad ha, Inilah insya Allah Ni orang dalam internet dah banyak orang bahas ni Masalah Sayyidina Muhammad Ni bangsa ni lah yang akan ke Palestin Membebaskan umat Islam di sana insya Allah Maknanya orang Melayu akan melintah dunia ha, Itulah sebabnya Pasal apa kita ni Sampai Orang Palestin pun Ni yang saya baca lah pandangan saya Oh ya <laughs> Dia boleh kata oh, dekat dekat tu dekat tentera Israel tu masa kita koyak jadi subhanallah Allah masalli ala sayyidina Muhammad jadi koyak apa apa koyak tuyu kamu pun koyak juga <laughs> jadi insyaallah masalli ala sayyidina Muhammad dan kaum Malaysia sangat hebat dan saya ada satu orang sahabat saya berfungsi waktu mana kapai apa ni yang bawa bantuan kemanusiaan ke ke Gaza Allah subhanahu mari mamarau ada Sayyidina Muhammad bila kapal tu kita komando Israel turun dengan helikopter jadi waktu dia tembak maknanya uh, uh, kawan-kawan kita ada segar yang seagama seperti Turki dan bangsa-bangsa lain bila main tan orang Melayu orang Malaysia dia tanya Malaysia ha, ah, satu bila sebut Malaysia dia tak tembak sedangkan laser dah ada ni ini ditarik balik Allah SWT ada sinar lah. Sedang kawan tu pakai host lah. Eh? Host bomba eh? lah. Kawan dan komando tu. Bila Malaysia, dia tak boleh tak, dia tak boleh buat. Kalau dia buat, dia kena. Ini oh. macam pantang larang. Dia panggil macam Allah SWT ada sinar Muhammad macam Allah SWT ada sinar Muhammad macam ulang dengan bulu. Bulu lemah. Ulang ni bila buluh lemah langsung. Ha itulah bangsa tu dengan kita insyaAllah jadi doa lah insyaAllah mudah-mudahan Allah izin orang Melayu Islam ni hebat orang Melayu Islam ni sebabnya kita sebangsa dengan mereka juga sebab Nabi Allah Ibrahim ada isteri-isteri tiga isteri Hajar Sarah dan Qanturah Salah sini Qanturah Hajar melahirkan Nabi Allah melahirkan bangsa Arab Sarah melahirkan bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi Kontorah melahirkan bangsa Melayu Siapa Kontorah ni? Kontorah ni ialah ibu kepada orang Melayu Isteri Nabi Allah Ibrahim juga Dan enam orang anak ha, Ini kita merujuk dalam Dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang ditusun oleh uh, ah, Musanna ala Sayyidina Muhammad Al-Kamil Fit Tarikh yang ditusun yang disusun oleh Ibn Asir dan juga Al-Bidayah wa Nihayah yang disusun oleh Ibn Hajar. Salah so, Sayyidina Itu dalam tepi kita arah lah. Jadi boleh rujuk. Enam, enam anak oh. Nabi Ibrahim dan nama orang anak kabil dengan kumpul. Hajar, lahir seorang anak ya. Sarah, lahir seorang anak ya. Hajar, melahirkan Ismail Saudara Sayyidina Ahmad Sarah melahirkan Ishak. Waktu kami pi jalan belah Sinai Dulu mesti makan satu kedai Saya Dengan kawan saya, saya nama Muhammad Saya warak tak panggil saya Muhammad Muhammad dia, orang Arab dia panggil awal Muhammad Zain Asri, dia panggil Muhammad Saya pun kenalkan dengan kawan warak. Ismail, eh, anak Muhammad Kawan saya tu Ishak. Anta Ismail, Anta Ismail. Anak Ishak, Anta Yahudi. Yahudi terus. Kan? <laughs> Jadi, orang Arab tak ada nama Ishak Ishak. Jadi, salah sana kita orang Melayu ni, Ismail. Mu ada Ishak wala tak isu. Tapi dengan kontur ada enam orang anak. Allah SWT ala sana dia kami campur kuno. Nabi Ibrahim tu berkahwin dengan kontur tu ialah seorang perempuan daripada campur kuno. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maka subhanallah salli ala sayyidina Muhammad maknanya sebab itu Allah muliakan kita orang Melayu ni bila sebut Melayu Islam salli ala sayyidina Muhammad bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad orang Melayu ialah bangsa yang paling ramai mengandung agama orang Arab tak ramai tak sama yang orang Melayu mengandung Islam kukusan kita Alhamdulillah jadi tunggulah masa ini caranya macam mana tu kerja Allah tu kerja kita cuma Alhamdulillah serangan peperangan dah berlaku cakap cyber Allah Sina Muhammad Baik, jadi subhanallah sebab itu kalau kita tengok dalam dalam satu viral yang cerit dulu rumah kita dan saya menangis tengok video tu dia satu bangsa satu pemuda di Palestin yang Allah Sala Sina Muhammad kata wahai pemuda Indonesia wahai pemuda Malaysia mailah sebab dalam hadis yang sebut pertolongan untuk daripada akhir zaman akan datang daripada timur insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan ya kita untuk menjadi hamba dia moga-moga Allah Subhanahu wa taala musalla ala sayyidina Muhammad mengangkat kedudukan kita semua untuk memperjuangkan Islam di akhir zaman ini insyaallah mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah selesai videonya guys dan merinding asli merinding ketika orang-orang Palestina juga menyebutkan bahwasannya wahai pemuda-pemuda Indonesia wahai pemuda-pemuda di Malaysia seperti itu ya kan uh, datanglah karena pertolongan ya di akhir zaman itu datang daripada timur guys dan sesuai daripada Syekh Hussein kemarin juga disebutkan bahwasannya Malaysia Indonesia juga merupakan negara yang aman negara yang nyaman seperti itu ya teman-teman sekalian selamat daripada peperangan besar juga seperti itu tapi kalau dari penjelasan Syekh Zainul Asri ini Masya Allah ya Melayu itu daripada keturunan Bani Israel ya Allah jadi jadi Yahudi guys ya keturunan-keturunan di situ seperti itu akan tetapi yang boleh mengalahkan daripada Yahudi itu sendiri ataupun Israel sekarang itu maka orang Melayu dan orang Melayu ini ada di Indonesia dan juga ada di Malaysia guys ya Pantesan orang-orang istilahnya Israel ketika istilahnya Malaysia menyerang dan lain sebagainya memberi bantuan kata Ustaz Zainul Asri tadi bahwasannya ketika disebutkan Malaysia dia bakalan diam dia tidak akan menembaki seperti itu wallahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sangat sangat apa ya guys ya mungkin takut ya kepada kita kepada Indonesia dan juga Malaysia karena terkenal ya kan Allah mereka tidak ada apa-apanya guys ya kan Nah, kita istilahnya Indonesia maupun Malaysia ini kekuatannya sudah dibanding mereka gitu kan. Itu beda sudah gitu kan. Allahu Akbar Oke guys itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Asli merinding ketika mendengarkan pemuda daripada Palestina ya kan memanggil-manggil kita guys orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia seperti itu dan kalau kita lihat guys banyak sekali orang-orang Palestina yang mengibarkan bendera Malaysia dan juga bendera Indonesia guys ya karena kita itu jiwanya hatinya itu satu bersama seperti itu guys ingin juga membebaskan daripada Israel itu sendiri ya membebaskan negara Palestina membuat mereka itu merdeka seperti itu.